Oh shit, look. Seravina Hotel. Seravina Hotel. That's gotta be it. طيب. السلام عليكم. معكم محمد من قناة. هذا هو الجزء الرابع من The Last of Us 2. Okay. Yeah. Here we go. Let's go, انجنيرو. افا وراه تعطل. It's out of gas. Not if you've been seeing. God damn it. <laughs> what do we do now? <sighs> Yep, oh, shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. For the courthouse. Right. Courthouse garage turning and the dome. against you. Okay. Not so what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. Who's the? You think Tommy came through here? Tommy? He did. احنا طبعا راح نلحق ورا تومي لان تومي راح يقتل يحاول ياخذ بثار اخيه جول طبعا هو ما كان يبي كذا بس فماريا قالت له لو سمحت روح ارجع زوجي آه. اوكي هذه الخريطة طبعا شيء جديد اوه ah, اوكي وين لازم نروح؟ آه. اتوقع لازم ندور غاز يقول لك ان هنا الجيش فجر ابو كل شيء Let's go. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me, QZ طبعا المنطقة الأولى في الجزء الأول. ماذا يمكننا أن نجد هنا؟ soldiers. Of yeah. course they don't look like soldiers. Sure. المهم بينش كلام يعني زي الجنود. You think this is the bank? Looks like a bank. Looks like a bank. Fancy schmancy. 60 23 6. ما كم كان الرقم؟ 60 22 ولا 60 22 اتوقع الا 23 6 هاي هاي هاي كامون كامون ستة ستة. اوكي وضعنا بس يعني وضعنا بس بسمبتي الى الان. آه ما خلونا نلعب بجول كثير صراحة هذا الشيء مرة منفزني إلى الآن تقييمي يعني لسه باقي 40 شابتر واحنا الحين بالشابتر التاسع يمكن ف ما اقدر احكم عليها من شابتر او شابترين او ثلاثه لازم نكملها كامل ونشوف شو بصير اتوقع هي يقولون 20 ساعه دايم وتقريبا يقول لك نصها انت ونصها ابي شخصية ابي تعجبني اكثر من دينا هذه ام خشم ليش ما ادري We <laughs> were back in the old world. Whew, we'd be rich. Woo. ありがとうまずいわاوه قال هناك السلام عليكم تبيني اوقف اقول لك ايه مع نفسك دينا روحي موتي لحالك تبيني اموت يا الله اتوقع انها بتجي يعني مستحيل ما تجي يب شيء زين اول ما نركب اتوقع تطلع مدري من وين That place was crazy. Oh. That place was crazy. So, of course. All right. Find that gas. Hmm. Marble location. اوكي وش في اتوقع يمديني اطلق Yes. Come on, Dude, easy jump, don't worry. سيارة الاطفاء مطافي اوكي داري انه في شيء لم يخف تخسي ايش في هنا؟ اه ارميه بس شو اسوي فيه يعني؟ يمكن في مكان سري تحت؟ كيف انزل؟ اه اه <laughs> Yeah, dude. Oh, okay, about text. Ellie? yeah. Ellie, Ellie, Ellie, Ellie. I think so. اوكي أرو... اتوقع هنا اوكي اروح هناك يا الله اني غبي طرزان انا الي got it. Come on! وينك؟ اوكي الحين بندور عن الغاز ما ادري وين الغاز آه جيتنا هي من هنا وينها؟ ما آه، هذه هي go. الحصان هذا طبعا حصان جول بما ان عليه حرف جي هنا شوفوا يعني شيء بسيط للذكرى اوكي ذاك المكان في احد. ال وين بنروح لا اعلم. آه... ماب لوكيشن. اوكي هنا اتوقع في اشياء بطلة ليتس جو ما ما يعني الاوراق هذه ما من امها فايده على طاري الكافي انا قاعد اشرب كافي الحين ما قاعد العب <laughs> شيء مقدس بالنسبة لي. Thank you. Acquired taste my ass. كنا قاعد تتريق على طعم الكافي. بيسش. اه قلبي قلبي قلبي وقف. What's this? Hey, والله يلعن عليك. اوكي لقينا مفتاح باركو باركو يعني؟ كانه كان عليه عظمه المفتاح في شيء كمان اوكي خلصنا ذا المكان يبي لنا ما ادري وين نروح خلينا نجرب المكان اللي فيه صراخ إيه، اللي صارخوا فيه يعني نخش هناك نشيك ماذا يمكننا أن نجد؟ I think I found the courthouse. How can you tell? Um, see that sign up there? On the building that says courthouse? وش وش اضغط؟ Wow, nice work, detective. Nice. كورت hmm? هاوس، هذا هو الكورت هاوس. نايس. بالله كليكرز ما سمعنا واحنا نخش يعني تسوق امها انت وياه هاي ما ادري اغامر ولا ما اغامر يو منطقة مليانة اوكي اوكي Ooh. Give me this. سوي شيء يا دينا يا مخشم خشم تليهم بخشمك طلع الشعاع من خشمك اوكي هولا والله من اول ما راح اسوي السلك ولا شيء بجلد والدينهم Okay. Is that it? Yeah, that's it. Let's find that gas. Where is the gas? Gas هنا بنلقاه ولا؟ Open the door. Hey, little help. لو سمحتي يعني. Help. You ever been to a courthouse before? Yeah. No. Nope. can't smack him again. You me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble, but never landed in a courthouse. Mm-hmm. oh. Okay. هلا والله. هلا بالمسمريكة. ايش فيه؟ Fedra oh. soldiers. Fedra Check soldiers. out that wall. They were executed. Nice. Jesus. They weren't just executed. pieces. Hot. Maybe bullets weren't scarce yet. Maybe they deserved it. لوت لوت لوت. ها؟ آه 86 هلا والله 86 7 22 ستة وثمانين الله What's it say? This guy was a Folger commander or something. Uh, they were losing to the WLF and trying to escape. How big is this group if they were able to beat the army? Well, you don't need a lot if you're that vicious. We need to be careful. Let's just be smart about it. Okay, Jesse. Ah, nice. Okay. إلى أين الآن؟ Okay. في حفل. Oh, in Gazelle. Careful. Oh لا لا لا اما موي يكون نخش في مكان آه. لا شيت يخرب بيت ابوك يلا عبي بنزين خلينا نفقع oh, يلا بنزين لا لا تقولي فاضي الله يلعن ابوك ما آه، توقعت فض oh, والدينا وين راح نلقى البنزين يعني I don't know في شيء اها oh. ها الحركه هذه يسوونها كانت في الجزء الاول نايس والله لو انها ايش الكورت هاوس طلع لي من بيب الزمن الله ياخذك اوكي انا اللي يقولون آه، Let's go find the dome. Dome. grabbing some supplies before we press on. Come on, Orkabi. Meine Fahrräder. It's peaceful out here, at least. Peaceful ever. It's weird being in a QZ and not hearing trucks. Or gunfire and explosions. My sister always avoided QZs. That's probably why. Ah. She just got more and more paranoid. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. That's rough. We always had a backpack so we could bail if something happened. Never stayed in... Hey, that building's got something on top I'd call dome-like. Uh-huh, though? Okay. Yeah, you're right. It's on the map now. Uh-huh. اتوقع الدخول من هنا. الا Fuel distribution. توزيع الغاز. Fedra secured the shit out of this place. Boston always had food shortages. Ooh. Hungry people get desperate. يلا يلا والله مقفل Can you get through? Alright, I got you. Okay, thank you. Got it. Stay low. طبعا حر في واحد Bett, aber... وضعية سبايدر مان ها؟ سبايدر مان سبايدر مان اتوقع انا لازم نطلع هنا انا ما ادري خلقي اخسر رصاصي سلام عليكم اقتلوا دينا بالله تكفون ليتس <laughs> جو دينا دينا الناس اما لو ما في بذبحهم لو ما في انا بطلع من اللعبه oh, oh, عندنا oh, غاز يا حبيبي. اوكي <laughs> اتوقع انا لازم اشيل ادف فيه بعد مره You were uh, saying something? Yeah. So this place brings back a lot of memories. Ah, My sister used to drag me to a synagogue all the time. Do you still pray? Sometimes. hate ah, هنا. Really? When? I said when we left Jackson. I said when Angel's grave. Sometimes everything. قاعد تقول لها انت تصلين ولا ما تصلين تقول لي والله صلي تصلين الزمن استغفر الله Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. Shut up. It's a way to deal with grief. A way to show respect. It's what I know. ماذا سنجد هنا؟ مخاطيط مخطوطات. Oh, this is the Torah. Torah? It's It's scripture. It's like a like a Jewish Bible. Okay. Hmm. My sister would have flipped for this. The one we used in New Mexico was half burned. Alright. هي طلعت يهودية عشان كذا خشمها كبير. نعم. اليهوديين مشهورين ان خشومهم مو سلة سيف سلة حبل. Hmm. Hey, what are you doing? Bet I can get to the other balcony with this. Um, okay. Yeah, of Ellie, careful. It's okay. Mm. It's holding. <gasps> nice. Nothing to it. <laughs> Come on, Nina. Right. Öfter. 5774. 5774. No doofus, that's a Hebrew calendar. Ah, هذا التاريخ الهبروي هبروي عجبتني. My sister used to give me an apple <laughs> اي والله صح. Now I'm craving it. I hope you got where you were going. تاريخ اليهود يرجع إلى 5000 سنة. Damn. على أيام فرعون. يا yeah, أيام فرعون نعم نعم. Slightly above average. There is something weird. Okay. Nice. Gate. Could be a while before we run into Abby and her uh. friends. It might be worth grabbing some supplies Okay, خلينا اخذ فرع على المدينة بس سريع سريع. اشوف وش الاشياء اللي ما شفناها. بعدين بنرجع للبوابة ذيك اتوقع. Getting homesick? A little bit. You? Uh, same. Miss having a roof over my head. You know, I've always dreamed of Fixing up a farm, just outside of Jackson. Why wouldn't you stay in town? I don't know. Yeah. I like the idea of real space. Sounds lonely. Only if you're doing it alone. Okay. Okay. So are we gonna, like, raise sheep and milk cows? Are you making fun of me? <laughs> no. Okay. It actually sounds... وش مدينة نعدل؟ Kinda nice. ودي أعدل hmm? again. Yeah. <laughs> حصل على الرصاص اكثر ولا تدري سلاح جول يا لبك سلاحك يا جول كفو والله آه دامج ارياتو جوزامس ما ادري حطت له هي بس آه يا حلو التركيب انه يصير جدي يعني فهمتوا <laughs> Looks like that's everything over here. got there. مع نفسك تبيني اقرا. With yourself, my friend. Hey, Shimmer, come with me. Shimmer. اوكي هذا المكان رحنا له اطلع اطلع اطلع قوم قوم ありがとう uh went bad هذا في دوره فدري مدري خلينا نشوف الخريطه اول مره اشوفها اوكي ازوك through the shadow no no no اوكي وين اروح ايوه من هنا يمكن اوكي في باب وفي شيء ما ادري وشو اوكي اوه شيت نفتحها see what we got in here. Some kind of WLF something. هذا الولف طبعا هنا كانوا ساكنين قبل. ناكا ناكا خريطة حقتهم These are plans to hit a Fedra convoy. This place must be old. Yeah don't think anybody's been here in years. We could take a look. Oh. جلد السلاح اكويبو Looney and Ghost would have loved this. Okay. Um, who? شرب وتعالي. خلصنا من المكان. these feral cats I had before I came to Jackson. Okay, I think خلاص كذا. her? No, it's never really my thing. Well, maybe when we're done with all this, we can get a nice little creature to take care of. Okay. All right, deal. كان بسمبتين. شو؟ Sure. No, Lex. جينا من هناك صح؟ آه. هذا يب ايوه ايوه أيوة هناك حتى مكتوب عليها ولف حر Yay, رجعنا خلينا نغبي hey, ال It's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. Just thought we'd see one of them by now. Let's go. Here we go. All right. Okay. I got it. شغل البتاع كود اي كود لا تقول لي الابواب في Of course it worked. Well, no welcoming committee. Or they're just waiting for us. Yeah. Let's go. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. يبين نروح الوالف الحين. You see that? Huh? Infected just hopped on the fence. نبي هنا داخل صح؟ Means we can get in that way. Shouldn't we hear gunshots or something? Uh, I don't know what's going on. ايش في؟ تهايط اشقك شق. That's that. ما راح اسوي تخاف. هذا اللي ناقصنا. كوزيورو. اوه. ايش فيهم ميتين؟ fresh. And he's got one of those wolf patches. Ah, yeah, a good هذا قريب Wolf. WLF. Guess they didn't make it out with the gas after all. <laughs> That's good, right? Those fuckers who killed Joel were taken out by some random infected. Okay. طبعا اللي قتلوا جول هم الوولف. They've been shot. You recognize him? No. Maybe someone else killed these guys. infected just wandered in. ها آه، مين اللي قتلهم اتوقع انه دبليو ال اف ذول الولف يعني يعني عندهم مشاكل I don't know what kind of مشاكل I recognize this one either نايس شاتجن طط نيو ابجريد برانش ستيلث نايس عاد انا جوي للستيلث shadow. Yo boy. No, it's all trading card. ما في شيء بالحمام. اوكي. <laughs> خلنا نسوي ابجريد آه، هنا. اوكي. كرافت سايلنس يمديني. لسن مود. موفمنت سبيد. وريوذو. ما يمديني. لا اه ما عندي اوكي خلينا نخش ليتس جو يو لا تقول بصير شيء ها The fuck happened here? من جد وش صار؟ Tommy did this. تامي اللي قتلهم This? كيف عرفت؟ No way. That was definitely him. He's one of the ones that killed Joel. هذول احد اللي قتل جول. هذول يعني هذا هذا اللي تفل وقال بنديهو. هذا الحيوان اللي تفل عليه الله يلعنه. There's another one over here. وفي واحد ثاني هنا. اوكي. طبعا هذول كانوا من الجماعة اللي مع جول اللي قتلوا جول. شنو الارقام هذه؟ ما تعرفه اها يعني ما كان معهم He was using them against each other. يستعملهم ضد بعض كيف؟ How? Joel told me about this. جول أخبرني بذلك. You ask this guy a question. يسأل هذا الرجال you don't make him say سؤال. You make him write it down. وتخليه يكتبه ما يخليه يقول عشان الثاني ما يسمع. You ask this guy. Uh huh. And if the facts match, we're telling the truth. Damn. يعني جول يسأل يجيب اثنين آه. ذكاء مرة ذكاء مرة شيء بطل يعني East one. Another gate code. كم؟ تسعة ستة ستة تسعة Something like that. Ooh, Abayo. Ah, oh. This just happened now. He can't be far off. يعني تومي مو بعيد موجود قريب أه بوصل الحلقة إلى 45 دقيقة بما أنه الحين إحنا 35 فنعم We will be see something طبعا جول ايش كان يسوي لما يصيد اثنين يسأل واحد سؤال بس ما يخليه يجاوب بصوته خليه يجاوب آه يعني بالكتابة ويسأل الثاني ويخليه يجاوب بالصوت إذا طابقت الإجابات يعني واحد فيهم يعني كويسين صادقين إذا اختلفت معنى أنه واحد فيهم كذاب ولازم ناخذ هذا الشمر ونفقع يعني يقتلهم أتوقع It wasn't pretty. I don't want you to think bad of Tommy. Ellie. sister's killer is tied to a chair. I'd do worse. Yeah. Okay. هي يعني تقول انه ما توقعت توم يسوي كذا اخوك يا ابن ال وهي قالت انه لو اختي يعني مثلا ربطوها آه لو يعني المجرم اللي قتل اختها You get the generator. I'll open the gate. Remember the code? The one written in blood? Yeah. طيب ليه ما اتذكر انا؟ كوزي Got it. Got it. And I question though. Where does this take us? وين ياخذنا ذا؟ اتوقع ما ياخذنا مكان ولا بياخذنا بمكان قريب. Say we find shelter and we set up. ولا يعني شيء زي كذا. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. Yes, let's go. Preferably with. لا ah! <gasps> الحصان! Get the other! Don't lose her! Go! حصان جون لا الله يلعنكم كسلت جون والحصان وش باقي بسرعة روح خذ المسدس كمان كمان كمان كمان الله يلعنها والله قوية يا أخي يعني اوكي ربطونا Piece of shit. Oh, هذا معهم. Didn't think I'd ever see you again. <laughs> see you again يعني شافها المرة الأولى هو كان معهم. How'd you find us? كيف وجدتينا؟ Asked about a dude with a bitch scar across his face. <laughs> <laughs> عن شخص How many came with you? جماعة جاء معكم؟ Just you two? I You can't stop this. Jordan! You was supposed die. to be out looking for the other one. What the fuck is this? You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. You... What? They're coming after us. That's why oh, Nick oh, fucked up like that. We gotta get her to Isaac. We gotta tell him exactly what's going on. Yes. Yeah, I just got off the radio with Isaac. And we got a new mandate. Kill all trespassers. Whoa, whoa, hold up, hold up, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush, I don't care Mike. how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick Jordan, second right now? Out of my way. Oh! اوه دينا دينا كفو بس اكرهك يجب عليك لا تأتي إلى هنا هذه لقطات حلوة للعب اوه مثلث نايس يلا يلا يلا يلا يلا يلا لو اني ما سويت شيء هل بيكسلها ولا بقعد كذا؟ يعني كمان القم القم هاي زي ما يقولون العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم يا ابن الذين Ellie, Ellie, we should go. Somebody would have heard the gunshots. Look, she's one of them. Come on, look at that leader Was there a TV station on that map? اوكي هذه واحد منهم اللي شاف هذه صورة ابي؟ Fuck, Ellie. see. Enough. We gotta get the hell out of here. Let's go. It was this way! Move up! Clear the room! Move up! جول يا ابن ال تقتلون جول يا حيوانات الله العظيم انكم كلاب لن ارحمكم جميعا ساقتلكم وابيدكم عن بكرة ابيكم <laughs> يعني رصاص <laughs> ما في رصاص دويل Bye. tell you what the fuck is going on. You killed Joel, you piece of shit! Whoa! Whoa! Defense to Joel. Okay. I told you. Okay, okay. I will never forgive you. قتلوا اقتلهم جميعا جلدهم كلهم ما رصاص طيب Give me ammo, I will kill them all. على طاري ال kill them all. عشري. هلا بالصامت. وصمت لي على اذنك. Have a look here. Okay. Fuck these cops. Steal their shit. Alright, listen. Oh. Kyle did we, uh... Let's not find out. Come on! الباب في شيء ورا؟ غريبة اوكي اتوقع اني يمكن اوقف هنا يعني مرينا 45 دقيقة الا والله بالعيال حرب As I walk through the shadow What a... What the fuck? Mm -hmm. Come on أنا أنا معكم محمد أنا سبسكرايب لايك فيفر شير اشترك بقناتي إذا ما كنت مشترك الكلاب مل اوكي خلينا بس نكمل آه نطلع من ذا المكان هو هو الي الي آه دينا دينا كاني حق آه. دينا يا رب We need to get this, yeah. Of course. Yeah, هنا bug. Alright, coast looks clear. Yeah. I think we're good. Alright. Check this out. هذه الحيوانة وش موجود بالرسالة؟ Jordan. Isaac's got us posted up on a two-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. Ah, حبيبته هذه ليا. هنا هو. TV station. You think she's still there? Oh. بنروح هناك اتوقع لان الراديو يشتغل من التي في ستيشن hmm. لو انا في نهاية العالم ما راح اطلع مبنى طويل زي كذا ليش؟ واضح انه بيكون مليان زومبي وانفكتد وصراصير يعني انا نعم. السلام عليكم نلقاكم في الحلقة التالي